ari zinen auzo elkartean, garaiko emakume taldean. Ari zinen ezer gertatu izan ez balitz bezala egunero jeiki eta lanera joatean. Eta oraindik ere, arrizara, kordobarako bidean, edo murtziarakoan, Edo granadarakoan barkatzen ez duten neke hori bizkar gainean daramazun arren. Bigon bidari Zeurin beste bi bat hauren zan Besteak atzatzen ardi ustaltzen. Mm -hmm. berdinaren zortziagin Okainan bekainak barriz Estamuz bat eta azken botia Gora sebilak sangue ice tempad anatomia dispersa dubai is men inside ma paversa lal